Wengapu ini sudah tahu sudah tahu ada apa saja di SMA 1 itu tapi belum kenal betul seperti apa SMA Negeri 1 Wengapu. selama ini saya melihat ada begitu banyak prestasi ada begitu banyak kegiatan yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Wengapu ini yang bermanfaat tentunya nanti itu akan menjadi bekal buat anak-anak sekalian ke depan. Adik-adik yang di depan, kami persilahkan untuk duduk kembali. oleh bangsa ini untuk memimpin bangsa ini mulai dari tingkat gubernur ya dari tingkat menteri gubernur sampai kepada kepala daerah bupati wali kota juga sampai kepada kecamatan desa dan juga semua stakeholder yang tutup ikut dalam hal ini dipercayakan seperti yang selama kami dua tahun di sini awalnya kami berpikir bahwa kita akan terus bersama-sama Memang mitra sama pemerintah dalam hal ini ya, untuk membantu bagaimana melakukan pencegahan terhadap korupsi. Tetapi kasus-kasus yang terjadi pada tahun 2016, 2016, 2017 tidak tahu. Nah, kemudian yang berikut nah, terbukanya peluang bisnis. Ya, sekarang banyak sekali adanya peningkatan kualitas serta kuantitas pelayanan publik itu manfaat-manfaatnya ya ini khusus untuk adik-adik nah kalau untuk peserta didik itu manfaatnya itu adik-adik itu tidak akan ketinggalan informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada ya contoh misalnya sejarah, budaya atau oh, yang lain-lain kemudian bisa juga untuk uh, apa dicari atau mengakses latihan-latihan eh, soal untuk menghadapi PS, kuat badan maksudnya badan di sini kan bukan tubuh ya badan maksudnya badan hukum ya, usaha, SMP, operasi seperti itu bukan badan tubuh ya kemudian intersepsi atau penyadapan jadi kita juga kalau sudah mengkonsumsi narkoba kita akan berusaha untuk mendapatkannya kembali caranya bagaimana membeli nah untuk beli ini harus ada uang mulai dia curi di dalam keluarga di dalam rumah akhirnya keluar ya keluar lagi mencuri akhirnya sampai dihakimi oleh masa ya. itu tentu menimbulkan antimat ya. keamanan dan ikutan, ini juga kalau mengkonsumsi narkoba bersama dengan orang yang ini yang perlu saya tanyakan kembali ya kan apakah mereka dalam keadaan sadar atau tidak waktu dikasih narkoba ini ya itu perlu kita teliti lagi ya tetapi yang jelas yang ada rabu dilarang parkir ya kan P dicoret ada rabu dilarang berhenti S nya dicoret kan dilarang stop apa perbedaannya kalau parkir itu kendaraannya ditinggal ya nah, di, kendaraannya berhenti kemudian ditinggal pengemudinya itu namanya parkir kalau berhentinya sementara pengemudinya masih di dalam contohnya ada demo gitu kan ada penumpang uh, mau mau numpang stop pak ya dia namanya berhenti cukup dia berhenti sebentar penumpang naik tanpa pengemudi meninggalkan kendaraan itu namanya berhenti makanya kalau ada nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya yang pertama eh, saya akan eh, kita akan mengupas dari sisi orangnya sehingga paling tidak kalau kita keluar di luar paling kita bisa buat perbandingan dengan orang yang bukan SMA 1 yang pertama dan yang berikut bukan orang yang mendapatkan pendidikan seperti kita kalau kita sama saja dengan mereka yang di luar sana ya apa sih bedanya biasa-biasa saja. Bisa tahu? paham? Sekarang. Saya pilih. Menurut saya bodoh itu tidak tidak, tahu apa-apa. Tapi kalau berbuat, sebenarnya sudah tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Tepuk tangan untuk teman dan karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak Good ya, bagus. Semua permulaannya dari perkenalan. Bisa. Bisa. Yeah. siap? yel Ada, oke silakan pimpin. Siapa mau pimpin? Adi yang bilang nasi goreng tadi. Silakan maju. Maju. Bagandus, bagandus, aduh enak, kiri. Satu, dua, tiga. ada ke kiri. Satu, dua, tiga. satu Perhatikan. Perhatikan.